o n はい、みあ、月十二日。 <laughs> てるかっていうのを検査するみたいです、はい、では行ってくると思いますバイバイシンクから帰ってきて <laughs> アンラースモゴンに運動しに来ました。 いいですね、やっぱ初めて来たうん私もハラスモを初めて来たかも、うん、やっぱ人間は自然に戻った時が一番いいと思いますまあ私の夢は裸で <laughs> 自然に戻るのですからね <laughs> ねとゆかが赤ちゃんを前2週間か、まあ、3週間前ですけども、ういけたら私が産みたいんですけどね <laughs> あのねもう一回やってさ俺に投げてパンってやって。 <laughs> すごい大丈夫カメラカメラ大丈夫だけどね <laughs> すなんでこれ当たるのこんな大きいの じゃーんお家に帰ってきたらこの新生児セットがすんちゃんのお姉ちゃんから届いてましたね、ね、ありがとうありがとうありがとうなんかコットン100%だからすごい質が良いです